formazione. Per favore siamo qui accomunati dall'istanza naturista perché noi abbiamo qualificato queste nostre associazioni vegetariane o igieniste, ma in fondo il tema fondamentale è il naturismo. Siamo certamente dei diversi, diversità che riposa su questioni dietetiche anche, ma anche etiche, soprattutto etiche. Come è facile capire la nostra alimentazione pulita ha ripulito anche il nostro cervello. Il cervello è un organo, come tutti gli altri organi del nostro corpo, come lo stomaco, come il pancreas, come il fegato, eccetera. Deve essere nutrito, e deve essere nutrito con la corrente sanguigna che vi trasporta gli elementi nutritivi allevati più o meno alla nostra struttura di animali fuggivori fruttariani. E ne asporta anche i rifiuti. Se invece il cervello è nutrito con sangue carico di tossine, ovviamente il pensiero deve forzatamente subire le conseguenze della tossimia. Mense sana, quindi il corpo è sano. Lo ribadiamo, lo si dice da secoli, da millenni, con scarso effetto che purtroppo ne parliamo ma non riflettiamo a sufficienza Ripeto, mens sana in corpore sano, in corpore sano, non corpus sano, in mente sana, badate. La prevalenza deve essere data alla lucizio, al metodo di lucizio, cioè se il corpo non è adeguatamente pulito, il nostro pensiero non può essere. L'alimentazione il naturale che vince nella maggior parte della società attuale crea dei mostri, dei veri mostri, ma non solo sul piano fisico, individui obesi che non si muovono, che palpettano, che sono affetti da, da diabete, da un sacco di malattie, ma anche dei mostri del pensiero, ai quali purtroppo eh, non possiamo dare l'aiuto che noi vorremmo in quanto che eh, a questa gente ammalata nel cervello, nel pensiero, non sfugge la causa prima loro, del loro stato di infermità mentale, perché non è vero che i interni mentali sono chiusi nei manicomi, purtroppo la maggioranza della gente che mangia cibi di spazzatura ha inevitabilmente eh, influenze sul, sul suo modo di pensare, di comportarsi e quindi siccome i rapporti umani vengono assistiti con la corrente sanguigna che ritrasporta gli elementi nutritivi, adeguati più o meno alla nostra struttura di animali frugivori fruttariani. E ne asporta anche i rifiuti. Se invece in un cervello nutrito con sangue carico di tossine, ovviamente il pensiero deve forzatamente subire le conseguenze della tossinemia, mense sana, quindi il corpo è sano lo rimaniamo, lo si dice da secoli, da millenni, con scarso effetto perché purtroppo ne parliamo, ma non riflettiamo a sufficienza. Ripeto, mezzo sana in corpore sana, in corpore sano, non corpus sanum in mente sana, badate. La prevalenza deve essere data alla nutrizione, al metodo di nutrirsi, cioè se corpo non è adeguatamente pulito, il nostro pensiero non può essere. L'alimentazione innaturale che vince nella maggior parte della società attuale crea dei mostri, dei veri mostri, ma non solo sul piano fisico, gli individui obesi che non si muovono, che palpettano, che sono affetti da, da diabete, da un sacco di malattie, ma anche dei mostri del pensiero, ai quali purtroppo possiamo dare l'aiuto che noi vorremmo in quanto che eh, a questa gente ammalata nel cervello, nel pensiero non sfugge la causa prima loro, del loro stato di infermità mentale perché non è vero che gli interni mentali sono chiusi nei manicomi purtroppo la maggioranza della gente che mangia cibi spazzatura ha inevitabilmente eh, influenze sul, loro, suo modo di pensare, di comportarsi e quindi siccome i rapporti umani vengono sinistramente influenzati dal comportamento degli altri, siamo tutti, diciamo così, eh, sommersi, siamo tutti eh, influenzati da questo stato e quindi primo dovere igienista, ecco che affronto il primo dovere igienista, informare, informare, diffondere l'igienismo, diffondere cominciando dalla salute del corpo, mens sana in corpore sano. E diceva anche un altro grande pensatore, Bartolomeo Beccari, professore di chimica all'Università di Bologna nel secolo scorso, che cosa altro siamo se non quello che mangiamo? Poi il signor Ludwig Foglia Bacca, eh, senza citare Bartolomeo Peccani che l'aveva preceduto di quasi un secolo,